досым марат мына бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын той, той, той қыласын құдай тойдан кемде дарымасын аман есен ат сүрінбей шабанда жығылмай тарқай берсін құдай қаласа нұрлан аға келіңіз алма садагер мына марат досым мына бүгінгі мына істеп жатқан тойларыңыз құтты болсын құдай қаласа атамыздың жасына жас болсын атамыз жүзге келгенде де осындай үлкен той жасай беріңіздер тапқандарыңызға алла береке берсін бүгінгі тойың аман есен тарқап жақсылықпен өтсін рахмет рахмет рахмет рахмет е әрекетіңді жаса бір өгіз отыз мың бір қой барып аласыз бір өгіз отыз мың бір қойды келіп аласыз ағайын енді бір алты жеті бар салым қалады ағайын төменгі мәреге кереметтей сәйгүліктердің егесі қазыналы қария қиыс қиысқансыз жетпісбай ақсақалдың атыменен аттың аты қарағұйын бауыржан бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік баруын жанболат шабандоз тастадық ағайын